¿Sabías que hay ukeleles que tienen un agujero en el lateral? Un puerto de sonido lateral o side soundport a menudo se dice que ofrece efectos similares a los de un monitor, lo que permite que el sonido del instrumento no solo se dispare hacia adelante, sino también hacia arriba, es decir, hacia el intérprete. Este tipo de instrumentos generalmente, a su vez, buscan un equilibrio perfecto entre el atractivo estético y el propósito funcional.